estat amb el ciclista Kamal El Hijoui. Amb tres medalles ha estat el gran triomfador de la delegació menorquina als Elam Games. I a Menorca, el gran triomfador dels Elam Games de les Bermudes va ser el ciclista de Leó Kamal El Hijoui. Hem estat amb el gran dominador de la BTT als Jocs i l'han pogut conèixer una mica millor. Kamal El i descansa a casa després de la seva exhibició als Island Games. Amb dues medalles d'or i una de plata en BTT, Kamal va ser el gran dominador de la disciplina i el millor esportista de Menorca a les Bermudes. És com si fos, hagués sigut un somni, saps? Eh, he estat entrenant online per, aquest, per anar al Ziga i, bueno, eh, he fet la meva feina, he sortit com tenia que haver sortit. La veritat que, és que en paraules és difícil explicar-ho, saps? tens que viure. Orgullós d'haver aportat tres metalls al medaller de Menorca, el jove ciclista de l'Aió, de només 21 anys, encara s'emociona quan recorda la seva primera victòria als Jocs. Va ser una carrera molt emotiva, saps? Eh? molt emocionant, perquè van venir eh, companys meus d'expedició de, i van començar a animar. Va ser una explosió d'emocions quan vaig acabar que Crec que aquesta sensació mai l'havia viscut. Eh? La passió de Camal pel ciclisme és recent. El jove ciclista de Menorca va descobrir el magnetisme de la bicicleta ara fa només dos anys. Quan va començar era, era un bon peça, eh? era poc pillo, eh? la veritat ho tenc que dir. Estàs en un punt de la teva vida que dius, què faig? Eh... Estàs fotut amb el tabac i i et mires i dius ja tinc 19-20 anys i què vols ser? A poc a poc vaig començar a entrar en el tema del deport, i bueno, va ser que vaig aconseguir una bicicleta i la primera vegada vaig sortir amb el meu company i, bueno, i me'n recordo que vaig quedar baldat. Eh? I a partir d'aquí va descobrir el seu esport. Sobretot caure molt. Eh, jo ho diré sempre, eh, ja he perdut la compte, però més de 100 vegades ja he tocat en terra, perquè si no caus no saps xiquet té. Actualment, Kamal milita el Club Ciclista Lloret, on alterna la BTT amb la bicicleta. Ara les victòries als Island Games han estat els seus primers grans èxits. Per que es maduri, per ser un veterano del ciclisme, perquè és un deport que m'ha obert moltes portes, he viatjat molt gràcies a ell. És una forma de vida, el ciclisme és una forma de vida que, molt maca. El pròxim repte d'en Kamal és centrar-se en el Campionat Balear de BTT i acabar entre els 5 millors sub-23 d'Espanya.